Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré de tous nos cœurs. Nous te chantons à jamais tu tu es digne, tu es digne d'être. to Shame. to the way it used to be before your presence came and changed.